हाथ आ गए मेरी अर्जी किथला गर्द की मेरा हाथ फनकार दे हाथ आ गए गण गण ते पुत विच था कैनी था सोच विचार दे हाथ आ गए रहा अरमान लुहार देहत आ गए अरमान लुहार देहत आ गए पार न होवे हा मेरा वसु होंदा मेरे छो होंदे जे परे यार न होवे एक शहर च या आमिर होमो हा इहो पार उरवार न होवे इो पार उरवार न होवे हा सनाचे हूँ करूँ उजर की हाँ भावे कहीं नचवाए चो तो बारे ते कहीं आखे या नच पौड़ी ते ला ठुमका डाके सारे ते नच दे दी फरमेशा से कुछ लग दे अज दे यारे ते हसतिया मेरे रस पइये सारी रात नचैस अंगारे सारी रात से अंगारे ते ਤੈਂ ਆਖੇ ਨੱਚ ਬਿਨ ਘੁੰਘਰੂ ਦੇ ਅਸ ਨੱਚ ਦਿਖਲਾਏ ਚੌਂ ਚੌੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਸ਼ਰਮੂ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਏ ਚੌਂ ਚੌੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਉਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਦ ਹਟਾਏ ਚੌਂ ਚੌੜੇ भरम रखा छोड़े तय खून रुवे चौं चौडे तय खून रुवे चौं चौडे विच आखिम ते जुल्म न कर अण दिठे जुल्म करेंदा रहे मेरा बोछण घिन में घोगा दे अगवाड़ ते ढोल घिलेंदा रहे पक चाट दे मुंह ते धाड़ कढा हर गाली उते ठुकरेंदा रहे मैं आखा मेर पानी दे तू जहर दे जाम तू जहर दे जाम है प्रिय शीशा चाहता है बेताब है दिल रब खैर करे दहलीज दे बाज नकाब खड़े पिया चमक दे दिल रब खैर करे या हसिया गाज जवानी दा नहीं रुकदी खिल रब खैर करे जे तुर मेरे मेर नहीं वंञ मोट बदल रब खैर कर वंञ मोट बदल रब खैर करे ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਈ ਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਕਈ ਆਸ਼ਕ ਚੜਸਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਗ ਮਨ ਵੇਸੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਗੋਲੀ ਰੇ ਫਲ ਏ ਜਿਗਰ ਚਿਰੇ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਆਇਆ ਮਿਰ ਬੁਝਵੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਉਹ ਦੌਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਕਲਾ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਜੋ ਹੈ ਉਪਲੇ ਦੇ ਜਿਗਰ ਚਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੱਖੀ ਹਨ ਦਿਲ ਭਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਿਆਂ ਕਜਲ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਡ ਛਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ हुसन हूंदा कई आश रोज़ लुटी जी कई आश रज लुटी जी वेंदे कई आश रुटी जी